Nu, ar nu, ko mēs sāksim? Nu, kā, kā tu mums iet tajā Latvijā ar tām dzīvesvietām? Nu, kā Latvijā iet dzīvesvietām? Es nesen runāju ar vienu, ar vienu mākleru, nu varētu <clears throat> sameklēt arī precīzākus datus. Viņi saka, Rīgā 80% dzīvokļi ir vai nu ieķīvāti bankām vai, vai, vai kredīt eh, sabiedrībām. Aktīvs. Un eh, tātad, eh, kur mēs esam nonākuši? 90. gadu sākumā pēc privatizācijas Latvija atšķīrās piemēram no Vācijas ar to, ka, <clears throat> ka lielākā daļa eh, pilsētu iedzīvotāji dzīvoja savos privatizētos dzīvokļos, kas ir noticis par šiem 10-20 eh, gadiem. Tad, tad eh, kāds, kāds pārdod, kāds, kāds aiziet viņsaulē, dzīvoklis iet tirgu apritē, jaunie pircēji neviens nepērk pa pilnu, pa pilnu cenu, visi ņem kredītus. Un tātad, eh, tātad bankas ir, ir, ir kā saka, izsilkušas ievērojami nacionālās bagātības daļa. Ārzemju bankas? Jā, nu, ārzemju bankas, jā. Kas notiek laukos? Laukos eh, lielie zemnieki ir ietīvājuši eh, kaut ko 3 ceturtdaļas no savām zemēm ir ietīvāts. Tagad ir piena krīze Un uh, visiem viņiem ir banka parāda par tehniku, par minerālu mēsliem, par degvielu. Kāda piena krīze? Nu kā, nu, piena, pienam cenas ir kritušās, pienam cenas ir kritušās, nevar vairs ražot. Kaut gan, kaut gan uh, viņas brīdināja jau 90. gada sākumā agrinoms labsvīrs no, eh, no, no uh, Amerikas ka Latvijai nevajadzētu specializēties piena lopkopībā un industriālā graudkopībā, jo tur mēs nebūsim e, pasaules mērogā konkurētspējīgi. Protams, neviens viņā neklausījās, visi gribēja turpināt, kā ir kaut ko gados ieraduši, un tad mēs esam. Tātad par valsts, e, par valsts naudu ir, ir, ir atbalstīti šie zemnieki, kas ir radījuši savus uh, savas piena, piena ražošanas uh, saimniecības, viņiem ir, ir, ir atbalsta tehnikai, uh, būvniecībai. Un tagad iznāk, ka vēl par, par mūsu kopējo naudu ir jāglābj uh, šīs te par mūsu naudu izveidotās viņa personīgās saimniecības. Nu, cik nu, tas jau nebūtu lielbērta. Ja mums jā. būtu tā nauda, tā jā. jau nav mūsu nauda, tas viss ir Rothschild cirks. Jā. Un, uh, Un, ja, eh, nu, mēs visi zinām, ka, ka Latvijas eh, lauksaimnieki nesaņem eh, tādas platīgas maksājumus, kā saņem citur Eiropā. Atbildi ir viena, ir jāmeklē laukos citi nodarbinātības veidi. Un viens no veidiem ir, ir rūpnieciskā ražošana. Laukos ir ļoti daudz tukšu brīvu telpu, fermas, darbnīcas un kaltas angāri, kur var iekārtot ražošanu un mēs esam, mēs esam Eiropai tuvāk nekā Ķīna, un mūsu kvalitāte ir paredzama un eh, zinām, un eh, mēs varam kļūt par ražotājiem. Varam gan, ja tikai Jā. mums atļautu šeit darboties. Jā, un uh, es lasīju divas, divas, grā, divas grāmatas. Viena ir Ēriks Rēnerts, kā bagātās valsts kļuva bagātas, un otra, valsts, otra grāmata ir Kadžons Čanks, sliktie samarieši. Abi ir ekonomikas zinātnieki ar pasaules vārdu. Un viņām uzsver, ka valsts ilgtermiņā var, var kļūt turīga tikai tad, ja tai ir sava rūpnieciskā ražošana. Un uh, eh, labāk, ja valstī ir slikta ražošana, nekā viņas nav vispār. Jo valstīs ar, ar sliktu ražošanu ekonomiskie rādītāji ir labāki nekā tad, kad šo slikto ražošanu nolikvidē ir tāds uh, apstākļus kā, ekono, kā ekonomikas multiplikātora efekts. Arī, arī tas ir jāņem vērā eh, pie ražošanas. Bet kā man vecā māte stāstīja, tad uh, komunisti ražot nemāk, viņi, viņi prot tikai atņemt un sadalīt. Bet tagad ir notikusi vēl viena dalīšana. Viņi šo, šo sabiedrības īpašumu ir piesavinājušies, ir privatizējuši sevi. Ehm, pat, pat eh, ignorējot eh, komunismu postulāts, komunistu klasiķu naidīgu attieksmi pret privātu īpašumu, Marksu, Engelsu un Ļeņinu, kuri visi bija pret privātu īpašumu. Un tagad viņi ir kļuvuši par komunistiem revizionistiem un uh, ir piesavinājušies uh, ievērojamu uh, sabiedriskā īpašuma daļu. Yeah. Nu Būtībā sabiedriskā īpašuma uh, piesardināšanās ir notikusi liela mēroga. Un ja vēl viņi būtu liederīgi izmantojuši eh, šo īpašumu ražošanas attīstībai, ekonomikas attīstībai, bet viņi ir, ir eh, iekārtojuši tirdzniecības vietas un izklaides vietas eh, par ražošanu nav domājuši. Nu, ja. Un mēs šīs aplamās politikas dēļ esam uz, uz katastrofas robežas. Būtībā esam katastrofā. Mēs esam jā, 500, augstā kara jā, stāvokli. Jā, 550 tūkstoši uz, uz ārzemēm izbraukušo, vismaz 550 tūkstoši uz ārzemēm izbraukušo, un stāvoklis ir, <clears throat> salīdzinot ar Igauniju, pat vēl sliktāks. Igaunijā visi šie negatīvie rādītāji ir zemāk, jo Igaunijā var 90. gadu pārējais procesos ievērojama loma bija pilsoņu kongresam, Igaunijas kongresam. Un Līdz ar to arī e, tika šie komunisti atstumti no varas. Nu, palika vēl savisārs ar centra partiju, bet tagad viņam ir, ir, e, ir izmeklēšana un tiesa par līdzekļu izlaupīšanu <clears throat> Tallinas domē. Jā, tā kā tur, tur Igaunijā uh, tiek galā pat ar pēdējām uh, komunismu paliekām. Bet, Bet kā iet pilsēņu kongresam tagad Latvijā? Pilsēņu kongress eh, šobrīd Latvijā ir pilnīgi bez, eh, bez finansiāla atbalsta. Tautieti Austrālijā <clears throat> nomirstot atstāja gandrīz miljonu Austrālijas dolāru mantojumu dzīvnieku patversmē. Bet eh, neviens neinteresējās par to, vai, vai pilsēņu kongresam ir, ir vispār kāds finansējums. <clears throat> Pilsēņu kongress un pilsēņu kongress fonds darbojās no, no nelieliem Eh, saviem iet, eh, dalībnieku ietaupījumiem un nelieliem ziedojumiem. Un tādēļ mēs arī nespējam neko lielu. Nu, mēs pašlaik braucam apkārt pa Latviju ar izstādi pilsoņu kongresam 25 gadu. Šo izstādi pēc, pēc pilsoņu kongresa fonda, ja nu precīzi sakot, pēc man ierosinājuma izveidoja Nacionālā biblioteka. Un mēs esam bijuši Valmierā, Balvos, Dobelē, Liepājā un Valmieras rajonā Ozola mužā. Mm. Bet uh, uh, Latvijas pilsoņu interese par, eh, par Latvijas atmodas vēsturi un, pilso, un par pilsoņu kongresu ir maza, es teiktu, nepietiekama. Tas ir tomēr sarežģīts juridiskais jautājums, un ja tas jautājums skartu viņu tiešās īpašuma tiesības, tad laikam viņi to Viņi to izpētītu un apgūtu ļoti rūpīgi, bet tas attiecās uz Latvijas valstisko. Tad eh, laikam eh, tā interese nav tik liela. Un eh, mēs esam šādā, šādā stāvoklī lielā mērā pateicoties savai zemai valstiskuma apziņai. Mēs neapzināmies to, ka mums, past, ka mums ir sava valsts, kuras pilsoņi mēs esam, un šī valsts nav atjaunota. Un šo valstu pārstāv tikai un vienīgi pilsoņu kongress un nevis, eh, nevis augstākā padoma un arī ne, ne šīs pēdējās sēmas. Un, ja, ja cilvēkiem ņem no stāvoklis, ja viņiem no pensijas, ja viņiem ir slikti sociāli apstākļi, tad viņi iet eh, protestēt. Bet uh, tur, kur ir valstiski svarīgi jautājumi, tur interesi ir maz. Un kamēr mēs uh, būsim bez šīs valstiskās attieksmes, mēs būsim tā kā senajā Romā bija divas šķirs. Viena bija, vien bija plebeji, kam interesē tikai maize un izpriedzes. Un otra bija patricieši, kuriem bija valstiskuma apziņa, kuri jutās atbildīgi par valsts uzplaukumu, par valsts aizsardzību. Un tikmēr, kamēr mums ikvienam nebūs šī valstiskuma apziņa, tik ilgi arī, arī mūs uh, mocīs gan, gan, viet, gan ārzemju bankas, gan vietējā politika, kur negrib, negrib atzīt savus kļūdas, negrib atkāpties, negrib, negrib eh, atteikties no varas, bet, bet vēl viņi žņauda savu ar jauniem nodokļiem, ar, ar palielinātiem transporta nodokļiem, ar, ar nekustamā īpašuma nodokļiem. Un, ja kāds ir bijis strādīgs un, un centīgs un ir, ir 10, 20 gadus strādājis un krājis un nopircis sev, sev kāds nekustamos īpašums, un viņš nav bijis ne, ne Spānijā, ne Ēģiptē, ne, ne Saudarābijā, Arābijā, ne Amerikā, viņš to pasauli nav redzējis, viņš ir tikai strādājis un krājis. Tad tas ir tas, kuram uzliks nodokli, un viņš maksās par, par, par, gan par eh, komunistu eh, saprivatizēto, par ārzem banku izlaupīto, par savu līdzpilsoņu eh, ārzem braucieniem, par viņu kredītiem. Un tas, tas, tas būs muļķis, tas, kurš ir, ir strādājis, krājis un vēl, vēl domājis par valsts, par, kuram ir valstisku apziņa. Jā. Tas nekustamā īpašuma nodoklis jau ir uh, eh, nelegitīmi pieņemts. To jau tagad... Uh... Jā, un faktiski eh, šī te žņaukšana notiek tādēļ, ka valstī nav, nav, uh, nav ienākuma avota nevar eh, vienkārši tikai, tikai pārdalīšanu valsts uzplaukt. Eh, atņemsim vieniem, pieliksim otriem, ieviesīsim, eh, ieviesīsim teiksim, demogrāfisko nodokli, ar to pieliksim daudz bērnu ģimenēm. Valstī ir vajadzīga jaunas pievienotās vērtības radīšana. Un vienīgais veids ir rūpniecība. Es esmu inženieris mehānicis. Un es varu teikt, ka es esmu politiski represēts profesijas pārstāvis div, 20 gadu laikā uh, ne, nebija inženieru zināšanas nebija vajadzīgs, jo valstī, valstī neko neražo. Inženieris var iet strādāt par tehniku, viņš var iet par eksploatācijas inženieru, viņš var iet par, par tirzniecības inženieru, bet uh, tādas vietas, kur viņš varētu nodarboties ar, ar, ar, ar jaunrādi, ar tehnisko jaunrādi, projektēt jaunas ierīces, iekārtas, kas varētu daļēji saskarties arī ar inovācijām, ar zinātni. Valstī, valstī tas trūkst. Kā jau es teicu, komunisti ražot nemāk, viņi prot atņemt un sadalīt. Nu jā, un tu jau arī pareizi teici, viņi jau arī nav nekādi komunisti. Viņi jā, jau nesadala. Viņi ir komunisti revizionisti, kur eh, nevienam pat partijā stājoties nebija komunistiskās pārliecības. Ja ka, eh, godīgs komunists padomu laikos bija retums ne, ne jau velti paši komunisti savu partijas biedra karti sauc par maizes karti. <laughs> Bet tad interesanti, kā tad tie pārējie izdzīvoja, ja, ja, ja maize varēja dabūt tikai esot partijā. Nu, jā. Nu jā, un kā tad savādāk vispār, var sakot, no valsts pilsoņu kongresa neseņem neko, jā? Neko arī. neseņem, nu, Tāpat kā latviešu biedrība, jā. Kaut gan būtu, būtu laiks prasīt, bet lai prasīt, tad ir... Ja tam vēl jāvelk laiks, bet ja, bet ja laiks aiziet ikdienas rūpēs un um, savu problēmu risināšanā, tad mēs esam... Nu, aburtais loks jā, ir aburtais loks izvēlējies, jā. jā. Un, uh, un um, kā tur ir ar ikdienas rūpēm? Kā, kas vispār notiek tavā ikdienas dzīvē? Pastāst, lūdzu, ļoti nu, daudz es, tev ir atbalstītāji. Es, ne, es negribu tik daudz stāstīt par savām problēmām, problēmas ir visiem. Bet, nu... Uh, Vajag noraksturot šī laika seju, savas dzīves notikumus. Ja? Piemēram, es dzīvoju bez elektrības, jā. ja? bez interneta. Jā. Man ir ļoti liels problēmas jā. Jā? Man, šajā es, es 12.016. gada vasarā. Jā. Uh, var, jau, var jau skriet un darīt un, un domāt par nākotni, bet pienāk brīdis, kad uh, ka personīgās problēmas savākās vienā milzīgā kamolā, kur ir gandrīz uh, gandrīz neiespējami atrisināt un no kur ir, ir pat gandrīz neiespējami iziet. Nu jā, bet tas jau nav nemaz tik personīgs. Viņas izskatās personīgs, jā. bet viņas jau ir sistēmiski dizainētas. Ja? Jā, jo mēs, kas strādājam tautas labā, jā. mums netiek sniegts nekas no tās jā. Eh, valsts. Nekas, ja? Piemēram, eh, iz, izrādās, kā, kā... Mūsu darbība jā. vairāk tā kā apkaro. Piemēram, eh, šopavasar bija, bija Latvijas radio viens raidījums par par, par daudzām un dažādām Latvijas lauksaimnieku organizācijām. Zemkopijas ministrija finansē dažādas organizācijas, aptuveni 50 vai 60, un tur budžets bija kaut kāds pusotras vai, vai, vai pat virs 2 miljonu eiro. Un tur ir, tur ir dažādas lielo saimnieku organizācijas un nu, iespējams, ka pat liela daļa ir fiktīvas, jo uh, daži cilvēki sanāk, nodibina un, un uh, nu, saņem atbalstu. Jā. Un uh, tur ir, ir bijuši pāri sabiedrību, pāri sabiedrību organizācijas, bet, piemēram, uh, piemēram uh, mazo lauku īpašumu, īpašnieku biedrību, ja tāda būtu, nu, viņi vispirms jānodibina ir un, un viņa ir, un tad var prasīt atbalstu. Bet vai, vai, vai piešķirs, vai nepiešķirs, vai piešķirs šajā gadā? Nu, bet tas jau gadā. atkal ir tāda spēlēšanās jā, nepareizajā un, rāmī. Jā, ja? un mēs, tas... jā, mēs redzam, ka piemēram ir sabiedriskās organizācijas, kuras atbalsta, bet, eh, bet piemēram pilsoņu kongresam, kas ir būtībā valstiska institūcija, tā nav nu, sabiedriska nu, organizācija, tā, nejau, tā. tā arī nav partija eh, pilsēņu kongresiem atbalsta nav. Tieši tā. Un tāpat tās Latvijas biedrības, tās nav nekādas or, tādas biedrības kā biedrības. Jā. Tā, tā arī ir valstiska organizācija. Kālim Ulmanim tajā bija kabinets. Jā. Un uh, tagad mēs, uh, kā Latviešu biedrība, esam pieprasījuši, un jau pagājušajā valdes sēdē šeit bija deviņi valdes locekļi, viss ir uzfilmēts, un mēs tagad pieprasām to statusu Jā. un uh, atbalstu Latviešu biedrībai kā valsts struktūrai. Un uh, noteikti vajag arī tad pilsoņu kongresam tādu valsts atbalsta iesniegumu nu, pasludināt. Nu pilsoņu kongress to nerastīs, eh, bet to varētu uzrakstīt pilsoņu kongresu fonds. Jā, tieši tā, tieši tā. Nu tad, lai mums izdodās un eh, lai Jā. top. Jā.